Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo un petit peu spéciale comme d'habitude, vous connaissez les vidéos spéciales ici. Et aujourd'hui nous sommes au Pixel Museum, je vous laisse ici et c'est parti pour la visite Donc nous sommes au premier niveau, on va dire ça, de ce musée où nous allons voir des petites bonnes d'arcade, comme vous pouvez voir ici, qui se branchaient directement à la télé. Et à l'époque, une console était égale à un jeu. On peut retrouver principalement le jeu de l'époque, le tout premier qui a popularisé le jeu vidéo, Pong. Nous sommes maintenant à la salle des Game Watch et ça résonne un petit peu. Les Game Watch qui sont les premières consoles portables à arriver dans bah, nos mains, pas seulement dans nos salons. On pouvait jouer partout, c'est pareil, hein, comme l'époque une console, un jeu. Les Game Watch, vous savez, c'est les petits mini-jeux. Euh, on va voir ça. C'est ça, les Game Watch. Ce style de mini-jeu, vous savez, on les avait tous eu, hein, même on les avait dans les, les jeux de McDo pendant un temps. Et eh ben voilà, à l'époque, bon, c'était pas aussi grand, c'était beaucoup plus petit. Mais euh, c'était ce style de jeu-là qui avait euh, en console portable, toute petite, comme ceci. Thank you.